sini kita menyediakan fasilitas ruang tunggu uh, nyaman, ada TV dan dilengkapi free wifi. Uh, untuk konsumen servis kita menyediakan fasilitas yang lengkap untuk servis injeksi, dilengkapi alat scanner. Nah, kemudian kita menyediakan komputer penyimpanan data konsumen lengkap dengan riwayat perbaikan motor yang pernah diperbaiki di bengkel kita. Jadi setiap konsumen yang kita tinggal cek riwayat perbaikannya di vendor kita baik di cabang kita bisa kita uh, akses melalui website kita ya, ya ini jadi motor juga kita menggunakan skema investasi itu berhasil dan pendanaan itu kita serahkan kepada investor jadi kita buka diri untuk para para investor yang mau, investasi ke kendaraan motor dengan skema bagi hasil 25% eh, setiap investor penipuannya juga online kita menggunakan aplikasi jadi investor juga bisa pantau pendapatan dari online berapa